Lore, eh, una pregunta muy particular de la provincia de Nayarit. ¿Por qué se crea la provincia de Nayarit? ¿Y qué beneficios nos trae? Bueno, pues y ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? Hace mucho tiempo que, que ya estaba consolidado, ¿no? Que, que de verdad los grupos en Nayarit ya venían trabajando de manera muy fuerte, que hay esa necesidad de pues, la identidad del Estado. Mira, yo los conozco desde hace mucho tiempo, te, puse el ejemplo de la red, pero es muy claro que Nayarit ya tenía la fuerza suficiente para poder trabajar ¿no? junta. ¿Por qué, ¿Por qué junto con Puerto Vallarta eso es importante? Porque parece, bueno, ¿por qué no Nayarit solito? ¿no? porque se necesitaba la consolidación de varios grupos, eso es muy importante, ¿no? Necesitas no nada más tres, cuatro o cinco grupos, se necesita que estén fuertes y bueno, pues es, es un grupo de grupos, <laughs> valga la redundancia, que pueden fortalecer muchísimo el movimiento scout en esa zona geográfica son grupos fuertes, son grupos con identidad, grupos grandes que ya, ya dicen yo ya puedo caminar solo y que de verdad la provincia de Jalisco ha sido una provincia muy importante, una provincia, siempre lo ha sido, una provincia muy fuerte que hoy dio la oportunidad de que se aperturara otra provincia, como lo hizo en su momento con Colima. Y bueno, pues recordar muchísimo que somos provincias hermanas. Nayarit hoy tiene toda la fortaleza, toda la identidad, todas las ganas, todo el espíritu para poder caminar solita ya era justo y necesario. Muchos jóvenes me preguntaban, ¿cuándo Nayarit? Muchos adultos ya tenían trabajando un proyecto. Era el momento oportuno, porque si no era ahorita, nos íbamos a tardar otro rato más en hacerlo. Entonces, felicidades provincia Nayarit. Realmente estamos muy contentos de que ya puedan estar trabajando como provincia. Estoy segurísima que en su momento seguirán creciendo tanto que tal vez en otro momento se tenga que volver a dividir, no lo sabemos. Así como Jalisco fue creciendo, creciendo hasta poder decir, aquí hay otra provincia en Colima, aquí hay otra provincia en Nayarit, bueno, pues quizás es un momento, ¿por qué no tener 10.000 scouts en Puerto Vallarta y 40.000 scouts en Nayarit? Bueno, pues entonces se podrá separar, no lo sabemos, ¿no? Así es que eso depende mucho de ustedes.